фурӯшгоҳи колхозоботае ина имрӯзанги нархҳои буқача чанд гуфтен ака ира 23 гуфтаесам 23300 сомон 2300 сомон берибdi 1800 га бермабdi ага 800 ана додена buqacha sizga qancha bo'ldi aka sizga qancha bo'ldi 16 qilyapti berma 16 qildingiz bermadim hazor shashta somontaray narida siz nechi pul deyapsiz ikki ming ikki ming sizda hazor somoni ikki ming somon qacha bu qacha ha ha o'n oltinchi o'n oltinchi qanchadan bo'ldi aka bu qachalar sizdanmi aka qancha bo'ldi bu qacha ha to'rt ming to'rt ming somon cho'rt hazor somoni xunajina ya xunojincha to'rt ming somon qancha qilishdi ha o'ttiz to'rt o'ttiz to'rt سه هزار و چهارصد سومون قدر نداده هیچ می توری سومون Kanadan kanala. Kolxozobo TV. Çanış kadar aka? Kanaci. Kanaci. Çanış kadar? Sivsek. Sivsek. Se azar se sa somoni. 3300 somon. Şuma çan gittin aka? 38. 38. 3800 bo'ladigan joyi ekan 3300 qilishibdi. Tamam. 3300 somoni. Ey, çan solay. Assalomu Yasola. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Qanchadan bo'ldi g'unajim bu qachonmi? G'unajim, g'unajim. Ikkovi ham g'unajimmi? Ha, 3800 dan deyapmiz. 3800 dan? Ha, bozor 3400 dan qilyapti. Aha. 3400 dan qilib bermadingiz. Ha. سه هزار و هشتد سومان مناجی بری اشار بارا من همه تماشا قلیده ایک اونس قچه اونس ایک لازم بر نرخ ما هر دش ده هزار سه هزار سه هزار و هشتد سومان مناجی قچه بولده که؟ تور یارم تور یارم 4500 сомони. Бурадин. Қанча суд беради? Қанча суд беради? Чилета. Суддан чиқиб кетган. Суддан чиққан. Экспорт қилишда бозор? 3800. Бозор 3800 сомони қада надоданаш. Бурадин. Нечта болапка? Битта, битта. Марҳамат, алоша билар. 458 از همه تماشا کنیم سیوینیم تده نداده qancha bo'ldi buqalar aka shu 63 buqa нечи пул савдо қилишdi ака to'rt ming o'ttiz sakkiz to'rt ming shurayda o'ttiz sakkiz سه هزار و هشتصد سومانی کدای ندادای چهار هزار هم کدای ندادای هم تو اینه کلمات رو خوبه nechi pul bo'ldi qonasini aka to'rt yarim to'rt yarim to'rt hazor ponsad so'moniy bozor qancha savdo qilishdi bozor har narsa qilyapti har narsa nechi pul so'radi o'ttiz mana akam o'ttiz so'radi bozor sen hazor so'moniy savdo qilishsan jiyan biqachov chanshi a jiyan e biqachov chanshi ҳарша 56 ҳардам аво иколасни 5600 қилишди бермам надоди баъд бачала марҳамат тамошо кунинглар бақачоа куҷоа заргар чапаев заргар чапаев бақачои чапаев а اینا با کچه چورنی مزا سومونی بازار چند قدم؟ بازار چور سیصد قدم چورمی اچیز قدم معاملası بارا؟ شهسته داده خیلی با کچه سو شوی نگینه ایسته بولش جای توریانه میم mi? Bölüş Töriyan. 5-6 diye yaptı, lakin ben... Töriyan'a. Çocuğu çizgi benim adresim. 4300 ming uch yuz somoniga berishyapti bozor to'rt ming uch yuz savdo qilishibdi yana muomalasi bor qayerda bu qachasi aka Mehnat obod. qachasi ham marhamat tomosha qilinglar beshdan kam to'rt ming uch yuzga bermagan bo'lsangiz to'rt deyapsiz qancha savdo bo'ladi muomalasi bor deyapsiz Dört yarım idi yapsınız ha? Dört yarım. Dört yarım. Kança mı burası bu? Ama yerlik sumu aynı. Yerlik sumu. Yerlik sumu. Yerlik sumu. Ayağındası bu arada mı? Boğaz aşağısı. Cahimiz yok. Hayırlı arkadaşlarız Gomat. Gel arkadaşlar. İç şansın şu bu kadar. Haş. Haş. Haş. هشت هشت هشت هزار تومانی بزرگ چند سودا کردن؟ هفتاد سه هفت هزار سه ست تومان بزرگ سودا شده ندادن yetti ming uch yuz savdo qilishibdi bu mavqda sakkiz ming so'm buqalar marhamat payshanba bozor e chand so'la bosh aka o'sha yakinima yakinima bir yarim yashar ena bola 7000. Bolasi bokschi ekan, bokschi Qancha ekan mana o'zi? bo'ldi bozor aka? 60 bir. Bermadingiz ham. 5000 sat somon qilinadida. Yashim sakavadan ham tozalashim. Ena bokschi Bo'ladigan 7000mi? savdosiga kelsa berasan a ah, hafazor somoniy hunarchi qatiy gusalash qachabda gusalash birinchi bolasimi gusala yakimish dayna qo'shaymi ena bola <laughs> g'unajin chashid 7 هزار تومانی ها بازار چند سودا کردن؟ خطی گوساله شد یا؟ 63 شش هزار و سیصد سومانی آتومی اوچی سومان این بقچه یا مسلاش بقچه مرحبان مرحبا تماشا کنیم این چنده مسلاش های؟ Çorum mu telaşa? Ama çok güzel var hava. Meşidagi şadaki. Ne bu lan? Meşidagi. Şaşinim ya. Şaşinim ha? Şaş azor 500 somon. Beş yarım bin somon. Ne giyiyorsun lan? İç çarşı dene bolaka. Ne giyiyorsun? ҷои мешинави шаш ҳазор шаш ҳазор сомони шир метад ина бо ғнаҷин дорад бачаа ғнаҷин ба қачаа ғнаҷинғнаҷин ғнаҷин шаш ҳазор сомони мешинагиш и чанд лета шир метав ҳамин сар бега чор лета шир метав якам гусалашаа олтумин сомон गोजर पाँचनी बाजार का देख Burada Burada Tardini Tardini. Madara 5'erli mil somon berishmoqda. Marhamat. Necha sham g'inajim buday. Shash hazar somoni. ई गोई गुजोया का गोई हमें होना है जा हम गोई होना हो Э, кадом тараф омадем ина гов гусалаш қате қача будай 16 000 сомонӣ бичаратам шир метака шонзда ҳазор сомонӣ хати гусалаш qachon bilan shida shida tezda o'n olti ming somon buqachasi bilan ishchan boshlagan majmua o'n 15 ming somon e, qayerga guzalash a munajin aytishami o'n besh ming somon marhamat پانزده هزار تومانی با قید دسوله را هفته نیم هزار تومانی با قید دسوله شش نیم هزار تومانی کده نداده yetti yarim ming somon buqalar marhamat olti ikki yashar aka nechi kilo go'sht qiladi bir bir yuz ellik bora ha bir yuz qirq bir yuz o'ttiz kilo yasadi чил kilo go'sht makada ина бақао чанд гуфта накаб кара шаш шашинима бишша чанд ҳафазор ё шашиними сомон ина ҳафазор сомон агар ҳар чона бигиранд шашиними марҳамат шаши кадан дувоздаҳ ҳазор сомонда надоданаш o'n ikki ming so'mga ikkalasini savdo qilishni bermoqda bunisi yetti ming bunisi olti yarim ming bo'ladigan joy ekan marhamat yakni to'lasa ya qayerda ya Kaş hazır açtı, son onu bıka. 6200 сомонда надода. Марҳамат. Рош. Марҳамат. Ча сола ка? Ча сола? 4 4 4 6800 сомонӣ. sakkiz ming olti yuzga savdo bo'lib qol Юра, на пошанда? Юра, мати, ти сен тут ще шонзак тадам. Я арис шонзак? Паша зори. Ile şaşını kadestan? Şonzak 6 yarım sabah. ایشه چند کدام؟ بوسه چندی کدام هر چه؟ این نایی روایی خطیه شونزه و دوست هفته این هر چه؟ شونزه و دوست چند کلو بزوره؟ یه یورون بزوره یه یا تا 20 کیلو زیاد بود. بور جیوی 200 не 208 штук. живой веса и 86 савдо шида 86 Kaç şaş yok sağ. 8600га савдо боду буқа марамно олти ярими дишияфти шашинем аз осмон будаиш ва кара ҳафт ҳазор мегум аша бо муомила мекунем чанд мешава муомилааш муомила шаш ҳазор шаш ҳазор чанд сола қариб ду сол шидисқариб ду сола бозор бозор чанд савдо кардам бозор то панҷоҳу ҳашта кардистаишн панҷоҳу ҳашт бале надоде мешидагӣ шаш ҳазор сомон шаш ҳазор касе путяме олтуми сомон опа даканам дорем даканам дорем гарам нест дакан бозӣ марҳамат ин касе дар кӯш 6000 тумон дадем занги бозор 6000 тумон ин канали чи ай колхозобо тв колхозобо тв бозори пайшан бозор 8000 тумон бозор чанд савдо кардан бозор 7000 7000 7000 7000 тумон савдо шуда бозор надодай 7200 8000 тумон сомон айтам бозор ягон ҷоя ягон ҷое мешидагиш чанд боша Ben haftini bolu. ҳафтаним боло а ятти ярими сомондан тепа екан бола ягон ҷое Kiloş kaçtı? 235 kilo. живой вес а 235 кило живой вес 235 кило живой вес марҳамат и говак ҷоя ка питлитка Ditka. يد ثلاثة ايش تجنيس ثلاثة ثلاثة قيدك شاشني مزار سومون گذار چند ساعت شدم؟ Hacoha Hacoha bozor savdoshi da 5700 bozor savdo qildi. Bozor payshanba bozor шашним ҳазор сомонӣ чанд сола ба қай ҳисори арҳама шашним ҳазор сомон харидор бошагар панҷоҳафт панҷоҳаждаметн 5800 наметин агар санду бошад рақамро гафзан ин тарка телефон номер 988 54 84 94 ман ҳама занг занед 5800 томонда бошад савдо мекунад шумо ин ҷо накард участкаи айни калхозобод ман ҳама занг занед ягонта дангале наомад шу савдо кунам 5 000 сомон а 5 000 сомон буқача бозорина чӣ қадар 4 000 4 000 бозорина 4 000 қадар надодааш буқача аз ҳама тамошо кунед тӯриянга боса бедор аст аз ҳама тамошо кунед 5 000 сомон буқача بزرگ تلخوز بود nechoylik bo'lsa bu olib bir yashar bo'lgan bir yashar bir yashar bo'lyapti qariyb so'rashi do'stlar Para YouTube ina. Bakaço çarşı bakaço. سی پنج چی داشتی را؟ سی پنج سیونی مزار سومو سیونی مزار نرخی فروشی چور سیصد با چور هزار سیصد سومون کچا سه و ششصد سه هزار و ششصد سومون سودا کده ندادنش ها؟ üç bin altı yüzge savda kutu verişme yaptı. Beş. Oo. Tamam tamam. бақача ёш ёш бақача арзон ясола марҳама тавай шумо ясолае фақат авқати ресторан хӯрдаги севним азор севним азор шум авқати ресторан ресторани соила хӯрдаги фақат е гам нест бешидаги севним азор шумона севним азор бозор чанд савдо кардам бозор сивсе кадесаст сивуду кадесаст Merhaba. Siz şey şey ne kadar mozora? Seyam kadestas. Mozor se hazır somu kadar ne dudan? O se sivudu. Sevdim hazır somu boşta merhaba dina. Merhaba dina. Tavdur. Adre kalkoz lelin nina bio. Kalkoz lelin. Kurban tepa. O. İşşam boşa. E, Soyu başrafına fırfidim. Ha. Tabii ki. Nasıl yapmadılar? İlk bir parti. 22. 22. 2200 bozak tuttu. سه هزار تومان بخچه مرحمت بخچه سویجی بخچه اینا چند گفتن اتا؟ هفت و هشتت کهیت هفت هزار و هشتت تومانی Shuma chand kesi? ما هم هشتم میتونیم تیز گیریم 8000 somon meshidagi. هشتم ندازده Dusola asan? خب سولار رو نداشتیم Ravna dusola bu hazor 8000 somoni, 8000 somon buqa. 7800 savdo qilishyapti, berishmayapti. Ravna 8000 somoni. Buqa dusola. منتجین در پاتوش تدریس مدریس لبنایی Adres akjo aka? تلخیزو بود دنگی Sarxozobod. aka Калхозобод енги. Калхозобод. Ака шер ба машина. Ака шер. Ке дус. Я мохтан сёга ка. Жуа ве чан кило мебра мада боша. Ди сарде чан бурмада. Промуш кан аҷо. Зой бе сад чан. Живо ве 250 зоид буда ина. 250 кулодан ошиқроқ живо ве. Салом. Қад 12 так. 12000 сомони а? بازار چند سال نشده؟ سالو نشده ولی سالو نکنم میشه دیگه چند سال؟ نوزده نیم نوزده نیم دوازده هزار سومون میشه دیگه شوزده نیم هزار سومون این بریالمی سومون مرحمه خوش خیلی بایی بوی бозорам ахирш омад тамом шудааст бозорам ҳама гаштааст